Assalamualaikum teman-teman semua Jadi hari ini kita mau merakit mobil nih ada yang ada yang udah tahu belum caranya merakit mobil teman-teman nah kalau belum tahu tonton aja video ini sampai selesai ya kita merakit mobilnya sama-sama ya teman-teman jadi mobil ini ada empat dua yang mau kita rakit hari ini teman-teman uh, yang satu ini mobil-mobil keren nih keren untuk mengangkut orang nih teman-teman ke atas nih mobil pemadam kebakaran nih untuk menyelamatkan orang yang terjebak kebakaran nah di sampingnya ini mobil keren juga teman-teman yang satunya lagi nih sama juga fungsinya untuk menyelamatkan orang yang ada mengalami kebakaran di lantai dua atau di tempat ketinggian di sebelahnya lagi ada mobil tangki air teman-teman untuk menyemprotkan air tuh ada di atasnya itu di atas tangkinya lalu eh, di sebelahnya lagi ada juga mobil untuk menyemprot teman-teman menyemprot kebakaran di atasnya ada tangga juga tuh dua buah tuh oke kalau gitu mari lihat kita cara merakitnya teman-teman mulai dari body hitam ini teman-teman pertama-tama kita pasang bannya dulu ya pasang ban satu ini ban pertama kita teman-teman ini alatnya teman-teman untuk memutar bautnya kita putar ke arah kanan ya teman-teman untuk menguncinya ini sudah terpasang ini ban kedua teman-teman jangan lupa putar ke kanan bautnya selanjutnya ban ketiga kita putar ke kanan ya dan keempat Duh. nih udah terkunci semuanya teman-teman dan sudah terpasang jadi kita pasang kepala mobilnya dulu teman-teman nih ada sirine pemadamnya juga di atas nih biru merah warnanya kita pasang ya ini ada lubang dua ini teman-teman kita masukkan ke sini nih nah udah kita pasang bautnya di bawah jangan lupa putar ke kanan untuk mengunci nah sudah terpasang teman-teman kita pasang hmm. oh sepertinya ini tertinggal teman-teman nih pasangan dia nih teman-teman kita pasang krimnya dulu ya teman-teman bisa naik turun nih kita kunci teman-teman di bawahnya ini jangan lupa putar ke kanan ya udah kuat habis itu kita pasangin ya teman-teman ke bodi mobilnya nih bautnya di bawah teman-teman jangan lupa memasang bautnya wow sudah terpasang ini teman-teman mobil pertama terpasang mobil keren keren gak teman-teman oke kita lanjut mobil kedua nanti tahapnya sama ya teman-teman body mobilnya lalu bannya dulu kita pasang bautnya putar ke kanan ini cuman teman-teman ban kedua pasang bautnya lagi putar kanan lagi nah, ban ketiga putar kanan lagi teman-teman kalau ke kiri itu membuka ya teman-teman mau membuka bannya itu membuka bautnya putar ke kiri ban keempat putar kanan itu kita pasang kepala ini dulu teman-teman nih sama kepalanya teman-teman putar ke bawah pasang bautnya biar dia kencang udah lepas kepala punya teman-teman oke banyak jalan tidak tersangkut pasang krennya juga teman-teman ya di belakangnya ya dia lebih mantap nih lubangnya teman-teman di bawah ini biar dia kuat dia kunci oke mobil kedua jadi wow cantik juga mobilnya teman-teman mobil pemadam kebakaran ini mobil kedua oke gadget mobil ketiga bodi mobil jangan lupa ban dipasang dulu bannya teman-teman Dan kedua tadi yang ban pertama ya teman-teman jadi ban kedua ban ketiga sudah wow kuat juga seperti biasa kepala mobilnya dulu teman-teman oh ini di di bawah teman-teman terus ini tangkinya teman-teman yang perut airnya bisa muter nih teman-teman enggak oke kita pasang di belakang kunci pasang lautnya di bawah nih teman-teman putar kanan oke siap mobil penyemprot kebak pemadam kebakaran ini sudah jadi mobil keempat teman-teman kita lihat dulu ya umpannya ban pertama kunci kita putar ke kanan teman-teman oke ban kedua teman-teman ban kedua putar ke kanan kunci oke ih lagi juga nih bannya ban ketiga teman-teman biar gak lepas bannya ya waktu dimainin ya dari keempat teman-teman yang mau mau lihat kita mainin mobil ini nanti teman-teman boleh dilihat di video kita yang selanjutnya teman-teman video ketiga video pertama itu jangan lupa itu teman-teman banyak dinosaurus yang kita cari teman-teman boleh ditonton itu oke kita lanjut pasang kepala mobilnya teman-teman ini bisa terbuka juga sudah kepala mobil kita pasangin ini teman-teman belakangnya ini ada penyemprotnya teman-teman ya Tangguknya ada ini dua tanggap oke kita pasang bautnya di belakang ya teman-teman di bawah nih lubangnya kita pasang bautnya teman-teman putar ke kanan teman-teman ini mobil keempat ya jadi teman-teman penyemprot dengan tangga di belakangnya mobil ketiga kita tadi ya mobil penyemprot juga tapi dengan tangki di belakangnya teman-teman tangkinya besar mobil keren kita teman-teman mobil kedua tadi ini teman-teman ini bagus nih mobilnya nih mobil keempat kita mobil keren juga oke jadi inilah ya tempat mobil yang kita rakit tadi teman-teman sudah selesai merakit mobilnya ya mobil pemadam kebakaran ini ada penyemprotnya teman-teman teman-teman bisa kita tadi teman-teman ini kemarin gua karung juga teman-teman mobil yang bisa menolong orang-orang yang kena kebakaran teman-teman belakangnya bisa muter juga nih teman-teman penyemprotnya nih ini tangkinya ya warna putih ini mobil ketiga mobil keren dari namanya udah keren teman-teman pasti mobilnya juga keren nih tangganya bisa naik turun teman-teman mobil pemadam kebakaran juga lanjut mobil keempat mobil keren juga teman-teman ini lebih tinggi tangganya teman-teman wow mobil pemadam kebakaran memang keren-keren teman-teman hmm. ada hidroliknya juga bisa diputar teman-teman oke inilah dia empat mobil yang kita rakit tadi jadi kita